Papi, tengo hambre. Papi, tengo hambre. ¿Pero dónde iremos? Todo está muy caro. venga a para pizza, donde la fantasía y la diversión cobran vida. <laughs> ¡Oh, ah, buenos Freddy para la pizza. ¡Vengan a Freddy pizza! Bienvenidos a Freddy para pizza donde la fantasía y diversión se realidad. Sí, oh sí. <laughs>